Salut! Astăzi vom face un vlog puțin mai serios pentru că vreau să discut despre ceva cu voi. Deși sunt foarte mulți care apreciază vocea mea, am primit și comentarii negative la adresa vocii mele. Acesta este subiectul despre care voiam să vorbesc cu voi astăzi. Vocea mea este motivul pentru care am ajuns uh, aici unde sunt. Am primul meu job uh, pe care l-am început la vârsta de 10 ani, dublez voci la Disney Channel și la Nickelodeon, tocmai pentru că am vocea diferită față de cei de vârsta mea vă iubi pe toți mereu la fel de mult În inima mea e destul loc Te iubesc Nici nu vreau să se mai întoarcă ziua asta Gura dat Uite, poate vine să ne ajute o prințesă par a fi lucrul pe care de obicei le pierd copiii. Înseamnă că ai... Fac vocea zeci de reclame pe televizor pe care probabil ați auzit și poate chiar le-ați apreciat fără să știți că este vocea mea. De exemplu, Dalin, care a strâns milioane de vizualizări pe YouTube. O reclamă pe care am făcut-o la 5 anișori. Mi-a zis mami să mă duc ușor Pentru că mi-a luat Alin Cel mai bun și cel mai fin Și mi-a zis deschide ochii Nu te ustură deloc Cu Dalina i-am deschis Nu mă ustură, v-am zis <laughs> Ok, înțeleg că pentru voi o fată de 18 ani ca mine să aibă voce așa subțire și energică e ciudat, dar pentru mine, pe mine asta mă face unică și diferită. Dar și voi sunteți unici în felul vostru și dacă n-ați descoperit încă, cu siguranță veți descoperi. Pot și eu să fiu ca voi, pot să am și eu o voce de fată de 18 ani, dar pur și simplu mă simt bine în pielea mea. Și până la urmă asta este visul meu, să ajung actriță la Disney Channel în străinătate. Iar acolo toate actrițele sunt mici de înălțime și au voce subțire. Și sunt foarte apreciate. Așa că vă arăt și câteva exemple. Hey! <laughs> hmm. Yo, uh, what are you doing? Well, I was working on something True that... love, right. The song that reminds me that my good friend is dating the guy that Am făcut acest video pentru că mă interesează părerea celor care mă urmăresc, chiar dacă sunt și păreri negative. Eu vă pup și sper că v-a plăcut acest video și vă aștept cu comentarii la ceea ce am vorbit mai devreme. Pe data viitoare!